小鸡蛋尿尿哎！ 脏啊！小鸡特别脏啊！小鸡，小鸡在尿尿哎！ <laughs> 想吃什么？妈妈，妈等我在家，我也想做做看。好啊，等你长大，你也帮我一起做好吧。嗯。妈妈，你看。 谢谢。什么？这是芦笋。芦笋。 Thank you.